因为，嗯，这是旅游北京是第一天，嗯，你看我们店这样多人，这样多食物供供应嘛？你啥？我们供应给这也是人类来的不是牛，人类的胃啊有厘米的，他们吃不完这样多的，我们厨房几多，知道吗？给他们吃，给他们吃，去去去，拿多点，给他们吃，去去来那边那边，OK 了 OK 了 OK 了，OK OK，拿拿拿，你去拿东西。OK OK OK。 嗯，这样子不顶哦，他们要加嘛，你要嫁给他们吗？嫁给他们。 지하게 하면 지하게 하면 지하게 하면 지하게 하면 지게 하면 지하기라면 지하기 Barbecue plaza 这个 Refill，别客气呀，全马各地的 Barbecue plaza 都可以吃得到了啦，不用怕没有东西吃，任你吃，你慢慢来吃，只是怕你不敢过来罢了。等什么？快点过来，快点到你邻居的 Barbecue 巴沙享受这个 Refill，package。